አንድ ታላቅ አባት ነበሩ። በህይወት የሉ። የእመቤታችን ክብረ በዓል ትልቅ በዓል ነው። ዛሬ የማስተምረው ትምህርት ለሀያ ሰከንድ ነው አሉ። ለስንት ሰከንድ? ሀያ ሰከንድም ማስተማር ይቻላል። ተነሱና ካማተቡ በኋላ ምን አሉ? እግዚአብሔር አይኑን ሲገልጥ የተመለከታት አይኑንም ሲጨፍን ያያት ቅድስት ድንግል ማርያምን ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ብለው ቁጭ አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ አይኑን ገልጧል። መቼ? ታኅሳስ 29 በቤተልሔም በከብቶች በረት ፍጹም ሰው ነው አይኑ ሲጨፍን ያያት ማለታቸው መጨረሻ ላይ ቀራኒዮ ላይም ነበረች። ከቤተልሔም እስከ ቀራኒዮ የዘለቀ ፍቅር ነው የእናትና ልጅ። መጨረሻ ምን አለ? እናቴን አደራ ነው ያለው። እነኋት እናት ካለው በኋላ ተፈጸመ አለ። አይኑን ጨፈነ፣ ቅድስት ነፍሱን ከስጋው ለየ።